ーなんだこれぞ真実スタープラチナザワールド Stop, let's go! スタープラチナザワールドオー やれやれだぜスタープラチナ おらおらおら